做真正喜欢的事，青春才能不留遗憾。青春不能错过每一缕阳光，感谢每一个为努力而起航的清晨。青春不能错过每一次幻想，敢想敢尝试，有什么是做不到的呢？青春，嗯，青春不能错过每一份美味。 糖分、水分，都是让心情变好的养分。青春不能错过每一次相聚，和朋友一起探索更多欢乐与热爱。见来吧来吧！青春不能错过全新的每一刻。好，非常完美，今天完美收工。你们在干嘛呢？ 下载《诛仙手游青春版》啊！今天公测，快来下载和我们一起玩吧！青春有你，还。